mulanya anak hak mari rung anak cucu cicit cocok ha tu mula han he mula glewing mula tak kena mula geduk jauh tak sedengar nasihat dan sebagainya hak itulah dak jadi kafe kafe kafe kafe kafe Siapa sampakah dunia pada hari ini sebab turuk nafsu dan syaitan mari duduk gelok mari duduk tipu dan sebagainya masya-Allah syaitan ni berperani tinggi benar di dalam cara hidup manusia nak jadi kufu, nak jadi tak kena, glewing otak, tak kena cara mikir dia. Syaitan berperene sangat-sangat tinggi. Pas syaitan pun dia janji siap dah. Katanya dia nak jadi sesak manusia. Apatah lagi nafsu manusia yang suka kepada benar-benar yang secocok dengan hak dia kehendak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لها دقل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها ۖ قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين Ayat 43, 42 sampai 44 surah An-Namli. Maka tak tak kala ia datang mengadap. Ini ayat ni kita baca dah tapi ulas sekali lagi. Bila bila Raja Balqis masuk mengadap Nabi Sulaiman alaihi salam. Maka tak tak kala ia datang mengadap Nabi Sulaiman bertanya kepadanya. Serupa ini kau singgah mu? Ia menjawab, boleh jadi inilah dia. Sebab apa? Sebab istana Raja Balqis sudah pun duduk di Palestin pada waktu tu. Lepas tu, Nabi Sulaiman suruh orang-orang hijau dia tukar, tukar com daripada istana yang duduk di Yaman tu, tukar jadi warna tu, betuk tu, dinding lagu tu, dinding lagu ni. Ha, gitulah lebih kurang. Apabila Raja Balqis masuk, Nabi Sulaiman tanya, istana mung pasal ni tak? Balqis pun jawab katanya ya boleh jadi kelai-kelai kan nak-nak supo dengan istana ni dan kami telah diberikan ilmu pengetahuan sebelum berlakunya mukjizat ini ini ha, saya royak panjang dah hubungnya dengan ayat ni iaitu sama ada Nabi Sulaiman royak kepada diri dia sendiri ataupun Raja Balqis royak kepada diri dia sendiri hubungnya dengan ilmu dan pengetahuan yang Allah Ta'ala bagi kepada masing-masing. Dan kami pula adalah tetap berserah diri menjunjung perintah Allah. Alhamdulillah. Sama ada Nabi Sulaiman ataupun Balqis. Kalau duduk di Balqis bermaknanya dia mula hati dia berubah untuk nak beribadat kepada Allah artinya dia nak masuk Islam dan nak jadi orang yang berbakti ataupun taat kepada Allah. Tapi kalau dia duduk di dalam Nabi Sulaiman pada ayat ni berarti sudah semula jadi Allah Taala jadikan seorang nabi, seorang rasul ni adalah orang yang nob nom ataupun orang yang taat patuh dan renah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ha ni ayat panjang dah dah. Saya tak ada tak perlu ulang dah. Mari ayat yang ke-43. Wa saddaha ma kanat ta'budu min dunillah dan ia dihalangi daripada memeluk Islam pada masa yang lalu ialah apa tu? Apa yang ia pernah menyembahnya dari benda-benda yang lain dari Allah. Hani puca boleh. Semua orang kafe dan termasuknya Raja Balqis sebelum daripada dia nak jumpa dengan Nabi Sulaiman sejak daripada turun-temurun lagi. Daripada Tok nenek dia lagi duduk sembahnya, sembah matahari. Jadi siapa ke dia pun, sembah matahari juga. Supang saya duduk rakyat, belum pada ni, Raja Balqis dia suruh, orang hijau dia, buat apa? Buat ne puluh tiyeh. Di sebelah timur, dan ne puluh tiyeh di sebelah barat. Sebab apa tu? Sebab dia nak sembah matahari ni, dia jadi tak super. Tiap-tiap hari dia sembah. Sebab matahari yang naik tak sama. Dalam masa setahun tu matahari naik yang sebelah kanan sebelah kiri sebelah kanan sebelah kiri jatuh pun jatuh tak supaya juga. Betul dengan tiye mana maka berarti dia semua betul dengan tiye itulah semua matahari. supaya juga dengan orang-orang kafe hadu ada di seluruh dunia pada sekarang ni pada zaman dulu nu. cuba kita gambar daripada Adam dan anak anak ada masa tu tu semua tu reti lagi ha Allah reti lagi ha pencipta yang sebenar. Tapi apabila Nabi Adam mati, mulanya anak, hak mari rung anak, cucu, cicit, cocok, ha tu mula hanhe, mula glewing, mula tak kena, mula geduk jauh. Tak sedengar nasihat dan sebagainya. Hak itulah dia jadi kafe, kafe, kafe, kafe, kafe. Sampai ke dunia pada hari ini. Ada setengah riwayat-riwayat katanya, masa mula-mula jadi kafe itu, tak begitu ramai sangat sebab apa sebab Allah Taala picik semula we jadi tak ada orang kafir pada waktu tu iaitu ketika orang naik duduk atas kapal Nabi Nuh orang kafir mati ni hak tinggalnya orang yang duduk atas kapal Nabi Nuh Ini satu riwayat yang mengatakan macam tu bila duduk atas kapal Nabi Nuh turun mari selamat dah daripada situlah manusia mula jadi kafir semula Itulah yang Nabi Nuh berdoa. Rabbi la tazar ala al-ardi minal kafirina dayyara. Wahai tuhaku, tak usah tinggallah orang kafir duduk di atas muka dunia. Innaka intazarhum yudillu ibadak, wala yalidu illa fajiran kafara. Kalau sekiranya munduk tinggal lagi orang kafir, hidup di atas muka dunia, nasaya orang kafir itu akan menyesaknya hamba-hamba yang berime. Tu Nabi Nuh berdoa. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kabul doa Nabi Nuh Bu jadi manusia tu sikit pada waktu tu orang yang beriman hodok di atas kapal Nabi Nuh. Lepas tu bah lepas pada tu mula jadi ugamu masing-masing pula siapa ke akhir dunia. Sebab apa tu? Ni nak sakut dengan ayat ni. Sebab turut nafsu dan syaitan mari duduk gelok. Mari duduk tipu dan sebagainya. Masya-Allah, syaitan ni berperani tinggi benar di dalam cara hidup manusia nak jadi kufu nak jadi tak kena glewing otak tak kena cara mikir dia syaitan berperani sangat-sangat tinggi pas syaitan pun dia janji siap dah katanya dia nak jadi sesak manusia apatah lagi nafsu manusia yang suka kepada benar-benar yang secocok dengan hak dia kehendak maka saya ulas sekali lagi dah baca dan ia dihalangi maknanya Balkis ni daripada memeluk Islam pada masa yang lalu belum pada dia jumpa dengan Nabi Sulaiman ialah apa apa yang ia pernah menyembahnya dari benar-benar yang lain dari Allah Lepas tu dah Lepas semua orang-orang kafir pun lagu tu Tapi Siapa yang Allah Ta'ala buka hidayah kepada dia boleh jadi dia pergi jumpa dengan siapa-siapa ataupun dia duduk dengar orang duduk ceramah, duduk royak ataupun dia baca surat. Boleh jadi dia dapat hidayah. Hani kita pun harap macam itulah orang-orang kafe yang masih lagi duduk di dalam pekak gadik kafe dia tu. Tak boleh nak tubik dah daripada witi ciwit dia dengan dia duduk semoh tu, semoh ni, semoh tu, semoh ni. Saya sanitan katanya, Orang kafir pun dia faham katanya kita beragama Islam pun tak kena juga. Gambar dah. Kita duk royak kepada orang Islam katanya orang kafir tu adalah tak kena agama dia. Orang kafir pun tengok Islam mung tak kena juga. Mung duk sembah apa? Ha. Duk keliling di, di, di, di batu Mekah, duk sembah batu. Hati ya iya perkata lagu tu juga kau kita. Tapi kita yakin bahawa ini adalah suatu kenyataan yang ada di dalam agama kita adalah betul dan benar dunia sampai ke akhirat. Lepas tu suan agama mereka nak pergi gapo semua, gotu semua gani, wallahu alam. Dia pergi katanya hak dia betul. Hak orang lain salah. Tapi benar ni Allah Taala akan hukum di hari akhirat sikit lagi. Sebab tu ayat dia yang ada di dalam Quran Tuhan ayat katanya uh, apa ni fayunabbiukum bima kuntum ta'malun fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun ni ayat Quran eh? Allah ayat katanya maka Allah akan beritahu kepada kamu semua gapo hak kamu duk buat Allah akan beritahu kepada kamu apa yang kamu duk selisih faham Atas dunia ni tak ada kan makan. Nak ayat katanya, ugamu mana yang betul agama mana salah orang yang duduk dalam agama mana-mana dia rakyat katanya agama dia betul dia nak kaukan agama lain ceraknya dia tak masuk sebab dia berpegang dengan agama tu maka dia faham katanya agama hak dia duduk pegang tu betul sebab tu kita duduk di dalam Islam pegang molek Islam sebab ini adalah anugerah maknanya hadiah yang Allah Ta'ala beri kepada kita daripada tok nenek kita yang sudah pun ambil Islam, terima Islam, maka alhamdulillah kita pun tak ada kena memeluk Islam. Dia panggil apa? Mak mak mak mak. Bukan bukan. Kita tak ada kena mengucap dua kelima syahadah maksud saya. Kita jadi orang Islam doi pariai. Tapi anak orang kafir ataupun orang kafir apabila dia nak mas, bila dia nak berimej dengan Islam maka dia wajib kena mengucap dua kelima syahadah. Satu nak ayat katanya hadiah yang tu hewi kepada kita ni. Tak tahu kita nak gi. royak katanya harga berapa Islam ni. Sebab Islam adalah agama yang betul. Allah sendiri royak inna dina indallahi islam Sesungguhnya so, agama yang diredai di sisi Allah ialah Islam. Tuhan royak lagi wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan min wahwa fil akhirati minal khasirin sesiapa yang duk cari saweng ha jalan akidah ibadat selain daripada Islam maka orang tu tidak akan diterima usaha dia amal ibadat walaupun nampak molek secara mana pun tapi bukan daripada Islam maka orang tu tidak diterima walaupun sikit lepas tu di akhirat sikit lagi dia masuk di dalam orang rugi apa Pedoh gapo eh? Kalau kita awak tanya, awak soalan katanya pedah gapo? Dok cari selain daripada Islam. Pas rugi sikit lagi di akhirat. Sebab tu orang hok duduk dalam Islam dah kena pegang Islam molek. Pas tu tak boleh tubik daripada Islam. Ha ni praden kalau dia kita awak awak tanya, apa boleh agama lain masuk Islam boleh? Tapi orang Islam nak masuk agama lain tak boleh. Padahal rakyat katanya, La ikraha fid din. Tidak ada paksa eh di dalam agama. Tak ada paksa di sini maknanya duk di dalam wit pi ciwit setelah kita duk di dalam Islam. ไม่ใช่บังคับใครคนหนึ่งให้ออกจากศาสนา bukan arti macam tu la ikraha fid din Artinya tak ada paksa eh kita nak pergi bangkap kerai kuning hai patibat yang ni yang nun yang ni tak boleh paksa sebab apa? Tuh kon mi sit mi seri papในการปฏิบัติ Dia nak buat lagu mana lah utah. Asal kau ada dalil kau katanya boleh buat, boleh buat, boleh buat. Okey, buat lagi. Tapi nak tubik daripada ugamu hak ni tak boleh. Sebab apa? Duk di atas jalan betul dah Islam ni. Pak apa nak tubik lagi? Itulah Islam. Ya sayangnya kepada seseorang apabila duk dalam Islam dah tubik daripada Islam. Igak dia, tamak dia. Kecik ya, mudah-mudah bogok dulu, takut-takut masa dia duduk jadi murtad ataupun dia tubik daripada Islam boleh jadi otak dia pian boleh jadi mereng pada waktu tu tak cukup skelo panggil Nah, we duduk dulu tanya dia gano mu tubik daripada Islam mu tak reti mu mereng kau mu nak gila kau lagu mana kalau dia nampak katanya otak dia molek tak ada duk pian ke apa we masa tiga hari supaya bertaubat tapi kalau lah lepas pada tu dia dia yenjan juga katanya dia tak taksir kepada Islam nak jat, nak duduk dalam agama lain, maka kena bunuh orang tu. Tak ada kira tino kau jatuh kena bunuh. Nabi ayat di dalam hadis man baddala dinahu faqtulu. Siapa yang tukar agama dia maka hendaklah pemerintah bunuh dia. Tak ada saya dak walaupun nama gapo anak siapa cucu siapa pun kena bunuh. Sebab apa? Dia sudah pun Jong nak duduk di dalam aku sikit lagi lepas pada dia mati pas janganlah kita duduk dalam islam dah yang nabi ayat katanya yakhruju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman akan keluar daripada api ni aku orang yang ada besar biji sawi ya ime dia walaupun dia kena chair duduk di dalam api ni aku kita taklah katanya puluh-puluh-puluh-puluh ribu tahun di akhirat sikit lagi tapi dengan sebab dia ada ime, dia akan tubik juga daripada api ni aku. tapi orang dia duduk di dalam agama kafe jatuh murtad main misik walaupun so saat dia nak pergi masuk duduk di dalam syurga walaupun nama dolah timuh mamak sekalipun tak ada kira siapa dia tak ada ime mati dalam kafe, orang tu cantik tak kira tamneng tak kira siapa-siapa atas muka dunia orang tu adalah orang kafir yang khalidina finnar kekal di dalam api neraka buat selama-lama sebab tu raja balqis apabila dia jumpa dengan nabi sulaiman dia mula apa tukar fikiran dia tu mula berubah berubah berubah berubah alhamdulillah Allah taala wi hidayah kepada raja balqis apabila jumpa dengan nabi sulaiman boleh jadi Nabi Sulaiman pada waktu tu ya cerak dah ya seorang raja dan seorang rasul kehebatan yang ada pada diri dia tu masya-Allah Raja Balqis tengok dia panggil alangkan lebih segala-gala sebab apa jin manusia burung-burung dan semua hampir-hampir banyak makhluk pada waktu tu duduk di bawah kerajaan Nabi Sulaiman ikut yang nak retoh yang nak royak ke jin royak ke manusia royak ke gapo semua apa taat kepada dia belakang pas cuba nak saya biasa royak kepada kita Nabi Sulaiman dia mati bila-bila berdiri mati bila-bila berdiri ketika gapo dia peretoh supaya orang ramah dan jin binonyo Baitul Maqdis walaupun Baitul Maqdis dibina sebelum daripada tu lagi tapi Nabi Sulaiman, dia duduk tunggu. Tunggu duduk tengok kongan semua pakai duduk hijau. Dia pergi tukar. Pergi tukar duduk dia. Siapa duduk dia dia tu, Allah Ta'ala cabut nyawa dia. Mati, boleh tahu katanya mati ni, iaitu sumuk ataupun anak-anak mari duduk makan hujung tukak dia. Tak kulu min sa'atah. Yang tu herayak di dalam Quran. Mari duk makan hujung. Tukar dia. Siapa kau? Tumbai dia. Tung. Puak-puak jing. Pakak kecik belakang pensiang dia akan. Eh, kalau dia aku tahu katanya seleme ni mati lama dah. Aku tinggal hijau lama dah. Tapi dengan sebab apa? Takut. Merik kau Nabi Sulaiman. Siapa kau? Jing tak berani nak tengok muka dia. Tengok pak. Merik lalu dah. Ha, tu tengok. Siapa setara tu? ahli-ahli tafsir ayat di dalam Quran. Sebab tu Raja Balqis apabila jumpa dengan Nabi Sulaiman, alhamdulillah berubah pendirian dia. Raja sama raja tu, tapi hak ni raja tino, hak ni raja jatah. Gitulah. Kisah panjang dah. Eh? Saya royak sekali lagi, tangcai benar-benar nak pergi habis hari ni. Tak habis juga. Tak apalah, kita boleh faedah banyak daripada isi-isi kandungnya yang ada di dalam ayat walaupun dua ayat saya tiga ayat saya baca saat ni terjemuh tak sampai dua ayat nah kita pergi rui insyaallah akan menjadi faedah banyak kepada kita daripada ayat-ayat al-Quranul Karim insyaallah nah sekadar ini wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh